vai, quer cordão, quer maçã, quer ter tudo, vai, quer cordão, quer maçã, quer ter tudo, vai, então desce, então desce, então desce. Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, bunda no chão. Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, bunda no chão. Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, Paraguá, bunda no chão. Então desce, desce, desce, Paraguá, bunda no chão. Então desce, desce.